Mwasi ya poto oyo alinga mbali na kino asir na yo te mwasi ya poto ah na leki basi ya poto ebele na kitoko ebele na bien baza te bwaka sir na bino te na ba nzoto na bino te na ba beaute na bino te donc eza kindumba nde moto esalaka bino bongo mpo na nga eza po mwasi ya poto oyo abotola nga mobali oyo ya nga mobali na nga Masapote abotoli ngai ake na ye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na Etats-Unis. Yes, I. L'avenir nous demande que nous puissions vous faire découvrir des choses cachées et votre émission Temps fort est là pour essayer de révéler d'autres vérités cachées. Katika sa Télévision, la chaîne où oh, nous sommes tous d'accord, nous permettre que Bissou Nabino. To sololaka malamu bo comprenaka ba vrai verite na makambo ya kitoko ezo leka na Republique Democratique du Congo et pourquoi pas na monde entier. Yango nazo senga kaka na bino rouge wana kaka cliquer kaka place ya rouge wana eko tina yo na ngonga pe soki olingi biso soki olingi pe chaine o aimer oko comprendre que okozala mobimba na kati ya Katika pesa television po okutana na emission temps fort ya le Benjamin de la presse Herve Mota yo mofu mpei papa moko bien eh tonton moko oyo alingaka kaka bakosa nde batu te yango toyebi biso toye to corriger ba betise ya kala ya lelo eza special comme d'habitude mpo nazalaka na batu moko special oyo bayebi mosala na bango makasi tokosolola plus oyo etali verite moko ebombami oyo ba basi bazoyeba te surtout biso biso bandeko na bino ya kina toyebi yango me bino bandeko ya poto Ya de fois bozo yeba te yango lelo moko ya ba artiste euh comedienne ya mboka na biso toyambi ye euh Aisha Matenzi donc ye nde mutu ako pesa biso lisusu mua vrai verite par rapport ya mibali oyo bazo ya ko escroquer ba ndeko na biso to bombi Aisha Matenzi Topesi mbote boni sante. Sante kimia mota yo. Sante yo makambo nionso eza bien. Kitoko ndenge omona nayebi te soki eza mabe. Mouvement kitoko. Ndenge omona. Boni president manzaka. President manzaka bien makasi. Force tranquille kimia. Mobimba. Voilà Aïcha Matenzi ye nde invité na biso euh, aza calme bo sentir aza posé donc c'est que le roi aza posé c'est que maman te leka posé Mais mais moi kanda kaka nde ezali na ye tosola mwa kanda ezali mais na ye tosola aisha matenzi boni sante Ouais, motayo sante kimia sante mouvement pepe mouvement eza vraiment kitoko makambo nyonso ekebe Na Angola ya Nzambe. Boni president Manzaka ya Franck. President Manzaka. Ya Franck na pesi yo mbote hein, na pesi yo mbote malgré mwa kala mais to luka to mwana to sala makambo parce que makambo nde makambo, makambo esengaka makambo ezala. Aza kimia. President Manzaka aza nde vraiment bien. Likolo pe aza te. Abeti mwa tour. banda ye okobima pa pamba mikolo bamakambo ye bamakambo ye yango mwa trop libanda donc bekope nde ezopesama félicitation na mouvement donc to mon evolution mouvement impact okangi kin mais dans la silence dans dans dans le silence pour ne oloba te okangi kin mais oloba te e fo ni ki tranquille kaka ça va to ya to mona yo to ka to mono pe to sola Aisha Matenzi na ye to sola au plus etali euh, moi vérité moi bande ko poto baluka bazoyeba te mais Aisha Matenzi ayebi yango parce que elobami mwa trop eh, donc euh, bandeko basi ya kina bana kanda mabe contre banzela mikele eh, donc méchant wana emati makasi Bon to sepelaki to luka moko ya ba artistes comediens nzoka ye pa na kanda bon aza victime te hein ye aza victime wana te mais aka na kanda parce que amona ba ndeko na ye bao lela hein et ça les bien te Aisha Matenzi première question to into tuna yo eza que yo Aisha Matenzi mm. lokola mwasi oyo avandi na République démocratique du Congo ntango omonaka baninga na yo basi oyo bosala na bango mosala moko bazo ko évoluer esalaka ndenge nini bon esalaka nga bien Esalaka nga bien na pesa nzambe merci bango bao kende biso pe too ya mais ezala te ke boko bango bao kende ba bebisa reputation na biso bato to tikali no na sima eh bango bao kende wana ba kende bongo ba sala bien donc bo bebisa ba reputation na biso te po bo sala biso mabe eh, ba sala biso vraiment mabe temps fort eza emission moko boye ezalaka makasi Aisha Matenzi temps fort tobimisa plus ba verite moko ebomama ezalaka na parti na biso moko boye parti wana soki ekomi wana toya artiste ya martiesi oza artiste osalaka art beteya biso na lisolo ya mwa ndambo donc mwa parcours molai te mais mpo euh, bandeko baluka bayeba bacomprendre mwa moke aisha matenzi mwa parcours noka ya moke ya vie artistique nao nalingaka mpenza koloba yango te mais mpo na yo kaka eh, mpo na wana ba méchant toza nango mpo tolobaka eh, aisha matenji artiste comédien ya président manzaka maître gogan 7 ans na force tranquille déjà mm -hmm. 8 ans de carrière. Oui. 8 ans de carrière, 7 ans. 7 ans peiné à fidélité par président Manzaka. Euh, une année à Libanda. Euh, une année à Libanda. C'est que yo beti balé moi mingi te na ba terrain ba zelo hein. Te na koka ngote. nga terrain eza elu nakoka te nga abeta mama na pe nada na pelouse secret eza nini po wumela te po tomona batu batu mosusu oboka azo kende na bandaka na groupe moko na manviokele na groupe moko machukubini na groupe moko boya ko tanga tanga si groupe moko mabele mais na tv atanga ka groupe moko yo siko ina nini na mabele wumeli te secret eza kini kisi to te kisi te travail to kaka mwasi lokola mwasi ka il faut pesa makambo poso eh te na sala ngo te motala yo yebi na sala ngo te Nga na tikala ko pesa makambu te president manzaka ayebi batu tout bayebi force tranquille biso topesaka makambu te biso topesaka travail. Non yina nde wana pe groupe wana libanda opesa ye makambu. Eloko te aza te bo groupe yango ezali no ndeni soki na tikaki yango seke na monaki niveau ya travail na nga na groupe wana ebalani te faut na ya pa mutu aza mayele. Yango bo bebana na batu yango bo solola suki. Te to bebana te to sololaka bien president mando star na sosake bien maman ida love na lelaki na lela ye fort maman ba mbote ebele rankine eza te. Ça va sala na kin eza te mais temps fort eza emission moko boye ba verite to yeba ngo kala te wana ezalaki ya première lisolo ezali par moi ya parcours ya Aisha Matenzi donc euh, 7 ans de carrière na kati ya force tranquille président Manzaka merci pour l'encadrement na formation po ezo mwana déjà euh, mama bien ezali discipline po bato balonga baye ba groupe bato bakoka kwa ba ba ba buzoba Bara te sérieux te. ba na ba c'est mais 7 ans de fidélité président Manzaka Aisha au mérite au mérite moi moi loko Aïcha Matenzi oza artiste. Oyebi na poto ba mbeba artiste pe baza ti. Ebele. Ba tia comedienne ba poto pe baza. Ebele. Voilà, siko ba artiste comedienne pe mibali ya Kina pe baza. Ebele. Eh, minsu pe alongo pe longo Kin ba ke pe poto. Voilà, donc c'est que yango ane lisolo to vande ya lelo. Ya lelo eza spécial parce que to yoko to découvrir ma vérité moko. Problème ezo poser que Basi ya poto bayi basi ya poto baleki basi ya kin na kitoko na elengi na sukali elobi nango ata gela oyo mikunji jivent donc ayi basi ya poto nde bato baopesa vitamine obi na nini na yo oyebeli obalekeli ka nde nga na vandi be mwasi ni ya poto ka nde aza boye sans maquillage sans make up Naturel lokola nga boye eh après mission ba luka yo donc ba luka ye otie make up te po banda na botama na sala ngo te sosi ko na sala ngo seke na oleka na leki basa poto ebele na kitoko ebele na bien baza te qu'est-ce qui fait que ba longa eh. ba botola bino mibali baza baza baza sir na bango te moi sa poto alinga mbali na kino asir na yo te mwasa poto ah nga nanga na kin nakei siko poto apres na boyi mobala poto naye oluki esu na kin e eh, na sire na nga te bwaka sire na bino te na banzoto na bino te na babote na bino te donc eza kindumba nde moto esalaka bino bongo mpo na nga eza kindumba mpo mwasi mwasi e eh, bino bosisa valeur na biso basi mpena na congo botuli oyo to nini yango Motema pardon obisanga biloko moko boye osala bien te te yo mawa eza eza eza lisolo eza ba verite oyo eza bon pona nga eza kotula te pona nga sikoyo bon pona nga te mais pona Didier eh Didier papa choc eh tika na benga ye bon nga benga ke Shanken ah mwa mwa mwa nani oyo motala moni nga alobi boye yoka te alobi boye alobi boye alobi boye abi mwasi awuta poto aye kin Abotoli mobali Aisha akende na poto asali ye po bino basi ya kin boye bosimba mibali te sikoyo na plan nini oyo esalake bino basi ya kin boye bosimba mibali te bofandisa bango tuka 4 5 na ban bosokipaka na bango bien te ou bien nini babike bino basi ya kin bosimbaka mibali bien te na plan nanga hmm. na ngai nde navandi boye mpo mwasi ya poto oyo abotola nga mobali oyo ya nga mobali na nga mwasi ya poto abotoli ngai ake na ye abongisela ngai ah, ngai mwasi obotoli nga mobali na olela te obotola nga mobali te oye nde oluli mobali na nga seke yo balingako te Batemisa ngo na nzela te bon majorite basi ya poto bakenda ba poto trop baza ba mari de nuit baa na ba femme de nuit baa na ba masque de vieillesse nayebisi yo verite omoni nga nde navandi bomotayo ngai mwasi ya poto akobotola nga mobali na nga te obandeni obanda ondeni nasimba mobali na nga bien naa kitoko naza bien na nga moko boye Ah yako zuila nga yo tiela nga histoire obenga nga ako tiela asala nga passeport na mbongo na yo te nga lingaka te basi moko pepa ndoba neti kaka baleki biso neti kaka basi akini toya gu toka gu banvia mibali na biso mpo tosalaka bango bien podo kalunga podo kalunga na niveau ya texas Donc moto asololaka kaka dolara el do dollar eh elobi nango Mike ebora Podo kalunga eh comprends que basi ya kin eh bazalaka bien po Christian mankayi eh le CG ah Tofanda kuna alobi bandaka basi ya kin climatiseur te mais toa kitoko. Moyi ebetela biso na ba prince ya palin pena boye nafandi libanda nde nafandi boye mais naa kitoko. Mwasi ya poto afanda na ndaku bien climatise ya mambu to alia bien omela bien atie kaka tshoko. Ah te Nga na boto nga naza nango soki nake poto eh mais bakoki kokotela nga te un mois eza ebele te nga eboya nga te nga ko kin eboyi nga te bon poto Brazza eboya nga te bon poto Angola kutu mboka mabele ya jaune eboya nga te eh motala Voilà, je crois bozo comprendre makambo nde ezo kende le DG. Bon, ayaki ndumba nde, ayaki ndumba nde penda, kindumba nde penda eleki, hein? na ba age atali na kokisi 35 ans 40 ans na na bali te 45 ans eza kindumba te aisha to bongisa place wana bon eza kotula te même pas seulement kotula omoni mwasi azaka na posa omoni na nature eh, hmm. mwasi akabela ya mobali te nga na misi mbongo na nga bana bota mona na kabela mbata 10 dollars te yo yebi ti Didela keza ebele. Non na kaba te Didela non na kaba te. Mm. Eh nanu te namona eh aza nani? Mm. Te no sombela ye mbali basombelaka ye bapesaka ye ba cadeau. Voilà. Mbali bakabelaka ye te mbongo moko boye. Ngai nalongoli mbongo na ngai mpenaka nde nasala ngai art na ngai boye efuti ngai na ke poto natika mbali na ngai moko boye na kini Seke mobali wana nayebi te asira nga nini. Donc seke yo soki oke poto ozonga kin te po alde oyo. Eh mboka na nga mabele na ngai nga na kinoise. Te po ozwa mobali no otikaki awa azonga te. Te na yo zwa ye te ye nde fo aloba na nga ke na bongisi ye mbongo moko boye awa na kin fo ya na bala yo. Et puis nana eh. Yaka na bala yo po obala nga na poto te libala poto ezalaka elengi te mota yo libala kitoko ya na kin yo soki ba jeune na commune soki nga sani. Alamusi sujet moko boye donc deuxième question. Na biso to nga to poser ye donc bo comprendre que non selon Aïcha basi ya poto oyo bazo ya ko linga mibali awa eza ko tula eza kindumba donc eza age avancee bon selon selon Aïcha selon eza na ngo ngai te elle beta ba mi beta lix oyo elingi ozua lunette ya propre lunette ya soin Oduka, le DG El Beta, Betalix Optique. Donc, kuna oza DG te. Donc, il faut que ni piso tu na CG, Christian Mankai na Mike Bora. Nde bako orienté au plus. Exaucé Mwantote. Donc, garçon mobo, hein, le métio là. So, mon exaucé Mwantote, il faut penser à Guelor, Mikonzi, G20. Bo ayaya gelo na bi nayo soki eloko moko ti lelo oyo ba angolais bazui mua kimia bazui paix parce que esengaki João aya donc mayi misu ya bango esila donc gelo mikunzi mutu asilaka te mais mutu apemaka donc gelo mikunzi apemi aza car avandi nanu na se ya mabanga donc il fallait eh babi il fallait estefania eh estefania João Fanny aya Professor souple merci depuis etats unis d'amerique stephania joao fanny eh, de la part de guelom ikunzi king juvent eh, ba salutation ebele toa na aisha matenzi azofongola mwa verite deuxième question na biso aisha matenzi tolingi toyeba eza ke tozomona baartiste ebele ya bino bacollègue na bino baya mibale ebele be bana basi na bapoto asa na kina me ana mwasi moko na poto WhatsApp kaka ebele, Facebook ebele mais ezo futa pe mwa lisolo yango yango moni ba jeune ebele ya te yango moni ba jeune ebele bani bakota mwa masolo yango ya mikili ezo futa sikoyo tactique wana jeu wana omoni est ce que eza mabe to eza malamu motayo na yo moko mpe na biso mibale boye conscience na yo elobeli oke eza malamu eza mabe oh, eza kitoko te baza bafenean Ba ba faineants. Mobali pena aza mobali abotami pena na nzela ya muasi ako luka ata ke poto aluka mbongo epa ya muasi eza sens te mobali faut koluka mobali faut kobunda mobali abundaka donc bunda pena na motoki no bokembi ozua yango mibali ya bongo pe basi bapesaka bango valeur te omoni neti nga soki nalingi mobali mwa boye naye na ba mbongo na nga na comprendre ke olanda nga bolingo interet na ba nde na bando manque yo nde na bando manke yo respect mais omote ke bandeko no mibali pe oza motema mabe Aisha mate oh. mais bandeko no mibali ba esimbi esimbi ba se retrouver ba longo ah, ba kepe poto babali babali na poto ti kobala na poto ya ba intérêt ba contrat abali na poto nga mwasi na kini na ozele tosona na ba facebook tosona na ba whatsapp otindela nga mbonga mbanda nga naolia yango aposa elinga ah. tika révélation tika tika tika tika tika basa poto yango mpe botimba te botimba eh, naboma te nga biso tana posa mibali na biso tana posa mibali biso mpe tana posa mibali na biso botika bango eh, biso tana posa na bango botika kosalela bango babiloko mo boyebi ke alingo eh, ayebi kozwa mwa 1000 mwa 2000 2000 yana otindela nga 5 5 wana okasi wa 50 dollars 5 dollars te 500 et mosusu 5000 balles na napkini boye na na maison na nga mpenza liboso ya lupango evanda boye nafuta yango hmm. eh, na mbongo na yo botika biso mibali na biso eh. donc euh, bokompaka émission temps fort ado aisha amiso ba vérité moko boye eh, batika mbali basalelaka yo te bandeko basi ya mikili aisha alobi Donc ba ndeko ya mibali ba yo kofela bino ba chine na bino parce que ba kosa bango po biso to za eh biso pa to ba vrai chérie to za ni. Eh to bike ba zo Aisha Matenzi. Na bitu za mo mtia malamu place wana. Hmm. Ndeko na yo artiste a travailler awa. A kema na yo na mabele awa bo leka na ba télévision a kembe sila te. A kuta na chance ya makatika pesa. nakutani na herve motayo na yambi ye na plateau na chaîne ya monene donc chaîne oyo ezaka ekoni na niveau ya états-unis katika pesa aopesa makambo kuna niveau ya états-unis service traiteur ya propre so olingi olia bio olia mpenza biloko mpenza ya kin na niveau ya états-unis defo oluka service traiteur feti na yo eleka kitoko kominyokola te bengaka katika pesa numero eza wana okozala desi te abeti sikoyo chance mwa mobali aleki kaka na poto na chaîne na biso awa loko ezaka ekoni nzele moko boye hein, aluli ye asepeli na ye lokola ba Carine babi Carine euh, Kibungu Carine Kibungu la canadienne asepeli na ye mwa papa lisolo mpe normal makambo esimbi mwa mobali akomi na mikili babalani na ndeko mwasi omoni te ke esala mpe bien ndeko mwasi yango azwi mwa gaz ndeko mobali wana mpe azwi mwa vie ebongo bandeko na biso mibali na poto baza wana misala te te musala eza te mwasi nde abengi ye. Oh bongo bango bako benga abengi ndeko na mobali na sepeli na yo na sepela no ndenge o jouaka donc na sepela no ndenge o lobaka te ba lingaka dejà mwasi na mobali ah te te bo bombaka ba mbongo na bino bosala nango ba ferbe wana ba parents oh eh relation ezalaka bien omoni soki eh na eza relation mo boye na poto eh aza bango ba neti ndeni a sepela soutenir nga mm. Eza la wana kaka pona soutenir nga est ce que relation eza kaka faut faut pesa nga mbongo to po kabela nga faut naza kaka mwasi na yo eh bino pe bata poto bo lekisi donc yo po sunga mutu faut kaka aza mutu no aliaka yo aliaka ye nde oh, po to bolingani bwa mwasi na mbai bolingani po ti mulo telefone ba oh papa bazo bazo tinda na ba video tindela nga ka photo tianga boy allez les gars des semaines trois semaines bo to mona na ba youtube to mona na ba whatsapp to mona na ba tiktok to mona na ba facebook eh hey. bobomba bambongo na bino bo soutenir biso ba artistes donc bato bolinga ko soutenir ba artistes bo soutenir kaka ba artistes ba bandeko na bino mibali biso to bandeko na bino ya basi babala bango te te ah mpo na poto mibali baza te basi baza te te ya sepe na ye na congolais ye aza congolais bon soki asepeli na conseil gratuit na opesa basi ya poto eh so sepeli na mobali wana nde bo mwasi alingaka mobali te motayo bosisa biso bavaleur nga mpe nafai na nga boye motayo nde sope nasepelaka na yoko mobali na nga ee eh, namelai nini yango eloko namelaki wana ya kitoko te te mwasi alinga mobali te mwasi asepelaka na mobali mpe aloba na mobali te je teme ata nasepelaka no na bando olakisa na baacte nga nakoyebi so teke nalingako e eh, osakanela ngai Eh. Voilà, je crois beaucoup comprend la vérité. Bonsoir, Aïcha Nelanga. Matenzi, temps fort. Merci d'abord d'être là. Eh, nga foko tem sanga pena na nzela ata na Facebook foko melanga bonjour mama. Bonjour bébé. Oza bien eh elle sepelaka na na lingi yo sepelaka na ndeni na koma mobali na yo. Ata na Facebook. Ce qu'on a fait oh wani za na moi respect. Eh, eza na moi respect. Kena Facebook yo mo mwa so bandi ngandi na za boy na eh. Ba na botama no na sala ngo te na mona ngo musala ozwa ngo na valeur te okomisa nga pondu. Voilà merci bo comprend eza Aisha Matezi mm. donc artiste et comédienne ya groupe euh, cinématographique Force Tranquille ya président euh, Manzaka hein, depuis ya ba République démocratique du Congo nde azo kundola vérité ba vérité au oh, Junior Longonzo hein, alingaka Junior Longonzo ba vérité olingaka yango Aisha azo kundola et pourquoi pas na ye moko bino moko kutu boyebi ke pardon motayo bino moko mibali boyebi ke nde naza boye pecho alingi ngai eh aza mwasi na motema te ata abali oyebaka kaka ke boke na divorce kondi boke na divorce bongo mwa mwasi bata perdre pe mbongo na ye ti eyebisa nga na ata yo moko oyebi peke mwa mwasi asepeli na ngai alingi ngai alingaka ngai ondimi pe ako moko abeba mbongo ozozwa kasi yo ozwa mbongo wana oyo apesa nde ngai ti Yo ozwa mbongo wana oya olatisa nga somi o decale wena ba biso pe de batanko tokoma ata ba decale mibali asomi o decale tolatani yango o ba decale ba sous culotte wana ba bilona meme bali wana oui na mobali na nga tolingani tolatana tolatana yango makasi biso kungu oza na problème oza na charge bo ko ba vérité yo somba nga na lata tant fort emisaka ba vérité faut dire grand merci comme ça babi la présidente donc mère boss millionnaire millionnaire ya ya ya soudaf Ya kitoko makasi Carine kibungu depuis Canada donc depuis Canada mua mwasi moko boye eh, ya kitoko oyo ayebi masolo yango ndenge ezalaka kitoko ya Jeff Kitambala babi ya Jeff Kitambala eh, ayaya mokonzi na ngai ya Jeff Kitambala bayi motema ya Francis motema ya Francis depuis bakinawa Masolo yango to koba kaka na boulot et pourquoi pas na ya sommet ba bi le sommet le sommet kapesa donc papa moko ya bien papa social oyo asololaka bio papa wana asololaka bio po mwasi ne Cathy kapesa asololaka bio ba sala mamla tu ya bio Aisha Matenzi tokomi kokoma na mwa suka ya emission na biso mais toza na deuxième partie na biso ya emission Oyo tobenga yango ezalaka nango pas tellement grave ezalaka temps fort mais eza emission moko tolingaka mpe to decouvrir ba verite moko boye tosenga sikoyo artiste aza à l'aise kimia eza nango eh, kitoko oza mpenza à l'aise eh, eh. complexe eza te obanga nango mpe te nga nkombo na nga nani nga banda na a na suka na a Nga na banda na A te po na suka na Z eeh nga A na A eh. Voilà oko pa ba artiste bazalaka munoko boye so bato ok malema malembe deuxième partie na biso Aisha Matenzi avant to poser ba question wana tolinga plus au faire découvrir na bato ba tala yo libanda ya mboka na ba Etats-Unis partout euh, tina ba kin a ba comprendre boza artiste et comédien soko sela biso po mise ba yemba na bango bon yesu ko la biso oza artiste et comédienne ata moi quelques secondes po to comprendre que oza artiste comedienne po to kota deuxième partie na biso ba ndeko ba tayo motayo wa mabe yo sala nga boye po ani au mutu na o elinga na sala nini tenga te ba fan ndimbo ata ba public ba bika isha matezi ata na kina na kina wa ba botala wiki ah wa na isha matezi nga na zali nga na kini na zali ko ba santi kiza isha matezi banzela poto ba comprendre no te oza mutu eh ya ya ya ya Eh nzele moko te ya balabala ya banei bamake bako poko za artiste. Eh ma art bon na lobaka maloba de ya bien te bo comprendre eh maloba ezaka ya bien te nga na star Aisha Matenji Ngombe mwana président Manzaka maître Gogan eh donc na défendaka pe na Congo na travail na beauté na taille na biyema Dona tout tolingaka bino mwa mingi tolingaka bino mwa mingi motayi oyo oyo elinga eyaka eza mabe tosola kaka voilà confrère artiste ngai siko question na nga moko lenga natuna moto osala nga faveur o te otuna bango nga te te yo nde fosala nga faveur o naosenga na bino mpe nzela bana poto hmm. eh? Soki mwasi moko boye ya poto oyo oyebi, oyo oyebi mpenza, oyebi ke ye nde asala yango. Soki baza ata mibale, pesa nga bakombo na bango. Basala nini? Soki bango ba, ba, ba, ba, baza bato ya ba jeux wana ti. Oyo balingaka mibali wana? Ee. Pesa nga bakombo na bango, natanga ba. Ngai nalinga nga bakata. Bakata yango na deux semaines. Nalaka na yango te. Faut koyebisa biso bakombo na bango parce que bazo salir ba reputation na biso basi. Ee, bazo salir na ba reputation na biso b'artistes. Bon, naosenga sikoyo, naosenga na munoko G-Stone. Donc bino eh, pene ko sentir que likambo na lobi oza ndumba esui yo. Ya luka nga. Oh, luka nga pene eh oh sentir pene kaza ndumba linga mi bali bongo. Luka nga. Artiste abito fongo na droit de réponse. Ya pe ah na pe basi musuba za ba ndeko pe ya basi. Ba sala ah bana kina. Na ba kufela ba ya poto. Ba bengela ba pe na poto, ba sala pe makambo na poto. Ba sala kuna ba vidéo na poto. kasi bazo yango nayebisa yango deja ti bato bazo na biloko boyango omoni ke bazo publie bango na bafacebook na bawhatsapp basambwe deja ebele bazali yo ah, baza ebele moteur natanga nkombo ah, ya kini na otanga te nga fo ya poto eh, oh, ya kini te ya poto ah, nga na obanga te ya kini baza ebele basere na biso basere na biso basere na biso bagabriel ba bapatala tika te na bapaste ya kutu baza tozomona tomoni mitakala tomoni nga na bona nga mpenza eh, telefone nanga eza mpona mitakala na bino te basi ya poto na mibali ya poto ah otika biso tovanda ko voilà ba révélation ezobanda mais na ndenge mabe te ngai na poto bato oyo nayebi basala makambo wana nayebi bango te mais bato oyo ngai nayebi basala makambo wana te baza ku contre yango yango batindeli ngai naluka eh, bato baza contre wana mpe na lokola stéphane ata stéphane na joan fani Eh, bonsoir aza mwasi aza mwasi stefania nga mpo nanga mama stefanie eh? eh? stefani stefania nani joao eh eza makasi mama mpo ani kobukanga lino bo na suki wana mama stefani joao bukemi donc ye asala yango te karine babi karine kibungu mpo asala yango bongo osala yango nde asire ah, na ye mwasi moi mwasi ah, bafélicitation na bino mpena mama mwasi fo kozalaka sire na yo moko nanu esoki ono sire na yo te na mbwa osakana yo bambwa babima na bino na poto ti po baa basir na porte à porte jofis porte à porte babe yango bongo nini porte à porte babe yango asha nda oyeba asha ilunga nda oyeba asha ilunga asha ilunga porte à porte non te lisolo yango mpe tobeta yango donc oyoki oza monoko boye bana poto lokola babanga soki bana poto abike babanga so mère asinenga eno herve en tout cas aisha abangisi bana poto tobeta sikoyo poto To ya sikoyo na Dubaï. Nakoya, naza nanga na congolaise, nga na villageoise. Ba sikoyo ba biloko ezaka be faut pesa pe merci na maman moko boye akenda ne poto Etats-Unis mais makambo esimba aboyi kotika ba basi basala biloko wana encadra ba basi maman. Aza felicite maman Kati, maman Kati kapesa. Omona kaka dawa na ba mbongo ebele, naza mama nga pe naluka mtanka, nga linga bata bongo. Eh nga linga bata bongo, oya pe na bengisanga timera, bengisanga nakoya. Ata ba kaneli nga nayebi ke yo obomba nga mama katika mpesi. Katika mpesa. Eh ba mbote no ebele merci pena mama soki oza mama ya bongo pana nga na pesi yo ba bisous. Voilà le numero 00 hein donc mère boss mère patrona donc boss na ngai boss Herve Motayo. Motayo pardon pardon na kati yo te zela nanu mama kati limbisa nga nga na na deux personnes ba uta poto pena mibali. baye na kin ayo bala mwasi ya kin omona sikoyo ndenge basi ya poto baosali ba reputation na biso eh, nga naa moto auta poto pena afuti pena avion alers eshimbi papa na dani eshimbi la baronne donc mobali ya bato ya lolo mhm. ya lolo masoma ntango sikoyo mobali alongwe poto alongwe na états-unis eh. afuti eh, azwi pena avion aye kini ayoluka loriane masoma Yebisa nga nanu. Alex Shimda ba merci no pena papa bongo nde ezalaka luka mwasi na mabele na yo asala buzoba te botika bango basala merci ya Lauriane charmante eh. donc euh, boye nde ezalaka il faut opesa lokumu honneur na famille eh, mobali mpe nde fois déplace seke asati ke charmante makambo eza aye mpe so azwi su mwana tanso koyo niveau balongola confiance eh, mibala poto ya bana kin te nga mpo na ya bana kin mais mosongo na obana kin mpo nayeba ye mpo nayeba ye Aye pa bale atiki zemi ake poto. Voilà ako zongela. Azo tango aye ya esu boye azui dani na maman na ye ba keyi. O mona ba misala bango nde tona posa mibali ya bongo boya ka. Yaya yaya penda felicitation mwana mikili ya tolo. Donc seke mwana mikili ya propre ya solo eza nde. Ye pena ya tongo 8 ans depuis 2008 depuis 2008 toyoka te ke ba publia ye. Eeh eeh azwaka mwasi mwa ba poto siko ta siko degre basi ya poto batia tshoko degre batia ba makeup degre siko balobaka baleki biso mais batika bino bayaka kin Un grand eh. merci à Doudou Tia, Doudou, Doudou Tiwa, hein, Doudou, Doudou Tia, donc euh, hein, Ndoyi ya Geoffrey, Ndoyi ya Geoffrey Tia Mufumpei, hein, donc euh, mon ingénieur Marcus Mulwa, hein, donc Nester euh, Bantu Chilombo, et bon que hein, bon ma bien pendeza liya Doudou Tia, Donc kobaka no koba bongo hein donc mwana poto ya propre ya kala donc ye kuba biloko ayebi yango te video ayebi yango te tokomi na suka ya emission na biso deuxième partie pona nga plus mutu azala l'aise parce que nga mo pe nazala na nga l'aise po deuxième partie pe na sala wana na palais ça appelle wana pe na ko kwanza na nga ta litoyi donc na bongisa na nga ta misu pona zala l'aise ah, nga pe na ko bongisa na nga l'aise pe na bongisa zala l'aise eh, ba mono susu nde bien ba mono pe susu bien voilà Aïcha Tozalaka na mituna kaka misatu toko tuna mais toko fungola ba details to nga plus ezala sans complexe. To bandi na kin a na kin awa ba artistes lokola yo ya basi baza ebele oyo ba cartonne baza pe ba succès ya bien ma mpe ebele. Mm. Sikoyo na nyoso na ba oyo nyoso tu wana yaka na moko ba yebisi biso yo na ye obangaka ye makasi. Toko pusa pembeni naye question saka na otanga kombo naye mabanga tanga kombo naye elingi yosu ya ba revelation haa oyo eza temps fort Comment ekenda bongami? Ah oui sunga sikoyo ba ndeko ba tala biso yebisa ye yebisa ba ndeko ba tala biso kombo naye et yebisa biso pourquoi obangaka ye? Nga te aza te. Te eza revelation. Aza te. Aisha oyebi ke otalamaka na kin. Az nga na kin na otalama makasi. Bato balingi yo fort. Makasi. Sikoyo moto apesaka moto atinda nga natuna eloko mwa mwa moke. Mwa mwa moke mpo a remarquer ya biso soki oye obanga banga mais par rapport na ye. Tokutanaka te, nayebi bango bisika bazalaka te, yebisa nga, nga, nga pe naza te. Na na kin oyo moto aleki yo baba soki aleki yo na talanda te. Oyo nga na bangaka aza te, aza te. Na oyo baleki yo baza na bango. Te na monaka te ah. Soki kutu ya kala bao foute biso toye a rejoindre bango bongo ya lelo. Ya kala bao foute. Ya kala basila nga mutu na bangaka oyo aza idole na ngai oyo na bangaka te mais oyo aza idole na nga oyo apesa nga appetit ya kosala theatre ma sœur Meta. Eh ye nde pena mutu apesa nga appetit ya kosala theatre donc nga na kini nao defendre nde ye na kini pena nao sala ki ye te nga sikoyo nao linga nasala plus que ye po na kini ya mutu a joua koleka se ya meta aza te na basi na serie ya meta mutu a joua koleka ye aza te soko nga na banda kolinga ye soko na nga nakoma koluka nasala plus que ye seke ba oyo ba oyo ye aleka bango nao joue baleki nga te oyebi eh, moko soki obenga mosantu Eh, ya mosantu, mosantu te, ya mosantu, epai na ngai ya ya ya mosantu. Ah te, mosantu, epai na ngai mosantu. Ah pas na ngai mosantu, mais epai na ngai ya ya mosantu. Oyebi ye? Eh na yebi. Est-ce que bike bokokana? Na? Bokokana na ye? Na ko jouer to na elongi? Te na elongi. Te eh. Nga ngai na soki ngai à part ma sœur Meta za te. Te na yebi bokokana na elongi. Tant na lobi no ngai sœur Meta na zwa eti na elongi. Nazwaki ntina taille likolo mwa monene na se mokie eh likolo mwa kovimba mokie soki otali se ya meta aza bongo nga pasi otali nga bien na taille S te mais na mwa likolo mwa masse eh na se na monene makasi te nde ba fille ba na baka pe te na tungola te mais nga na se ya meta na mikuse na ba misu na minoko eh ya leki nga kaka na anglais Na art na ki mukolo pe ayaka star la nova. Kasi yango nde tolingi toloba ti. Oh. Bokabuana po ani obanga nde makasi po ani. Na leki ye na ko jouer nga leki la nova na ko jouer. Te tika lokuta. Ah Aisha zula nga image oyo ko na tindela ye yango. Tika lokuta Aisha. Nga na leki la nova na ko jouer. Nga eza na muana moko te ya president Jeannot Bebes aleki nga na ko jouer aza te. Yoka ngai te. Batu batalaka art ya mboka na biso baye balobeli nga bakomeli nga en tout cas il faut soki moyen ezali luka la nova loba na ye na generation na ye na ba groupe basalaka makambo ya zamba mutu aleki ye aza te a frappaka donc eza normal bango basalaka mutu baza batu biso nde toza ba villageoise biso nde toza batu ya bakolo zamba bango palais royal ba jouaka zamba te Bango bazwa trop palais royal. Zamba nde biso taba biso ba da force en kipe na taba villageois. Te apusana te musika car ya mulayi. Abandi theatre liboso na ngai. So na ba 2000 combien ngai abandi theatre na 2014. Donc 14 na na, na fin. Siko na travail bo apusana te. Eh, alobelanga ki chinois. Je crois yango wana ezali première vérité bo ngai bo découvrir eh. ngate. Aisha Matenzi alobi. mais mosantu oyo bakokani na ye akotelema te naye na ojoue te akojoue mpe kaka na ngai te nova mpe akotelema te mosantu okoyeba ya mosantu bakokenda kosila moto afe kolukaka comparaison mwa boye oyo ekotutana te ajouaka bien mwa bien te ajouaka bien na groupe na bango na banzonzingi kote babengisaka ye ngai so babengisi ngai na banzonzingi omoni banzonzingi bamaka lunga babima banzonzingi oyo bapaa fidele babima banzonzingi oyo bato miye babima bima bima bima soki bakoti nga na kati donc naa na ina nete na kini eh, naa na kina nete na kini eh, nga nayaka bongosinga deuxième question yango mm. babi aisha ozwaka makasi ndenge olobi oleki baartiste ebele mm. mais na nzonziki na casting batiao na casting moko bokoka te yango ti lelo okatana obeta poto te wana wapi Pas president ya pas boss kize malanda etats unis ba fina ngait ba kuta nga bango ya bango tuna bango te eh ba ya bisika ba jouer sanga bango ba tia mabola na mutu to jouer se ya poa ni mona opesa makambu bo te ba ko yeba ba ko fongola ha ba ko koka penda te mama kati sala groupe ko Sala groupe. Eza eza yango mwa featuring moko boye. Mais ta ba charge. Eh, asala groupe. Créer groupe na tsaka tsa mbongo na je to to jouaka na kin. Yo mwa mwa ndenge okoma sima mbongo ebele. Bon siko mec ati atie mbongo na jawa ayebisi euh ayebisi ya Jeff Kitambala na otindelo mbongo lukilanga ba artiste basalela nga film. Bazwi siko yo moto ya liboso babosala selection ya bana basi. Artiste nini ya mwasi oyo obenga po a jouer na film wana na kin na kin a mutu liboso na obenga artiste asha wana pena ma copine prive a joua makasi eh alingi nani ah bi ma fais tranquille eh Ems oyebi ye manzaka yango te nde oloba bongo wana maître Gogan eh ya panzaka biso mutu ba pre ba camarade moko ba president ba ya luka chama yo poni o pona ka bato baza ba rancune bon balongoli bango asha lokola aza mutu ya rando Te azalaka na rancune te sikoyo po nayebisa ke rancune ezalaka te nakobenga pe star la nova. Te yo nde aleki yo obengi po aleki yo c'est normal. Te et puis mutu oyo akozala pena metteur en scène eh abanda ko jouer sa nga kaka actrice principal nabanda ko joua ka na ba basi soki mutu alanda nga na sima soki eza kaka nga moko seke nga moko kaka principal po nga moko nabanda ko joue ka bien nga moko nabanda kosala kaka mambo wana eza kitoko. Ya mibale nako benga Asha belo eza kate pona aloba bana force tranquille sikoyo soki naye na cinema soki naza naye na cinema kaka nga na monaka te po nga ba finaka ngai yanga ba bengisaka nga trop pharaon po eza pharaon abengisa nga na kenda kauka na tourne boye aniongi aya luka abaka nga akomisa nga na ba ngai ese nga na ba jeux wana nasalaka yango te. Ah po nga nakoma ko joue ah faut olia nga nanu. Bana Richa sala mwasi a impression na wa aza te. Te aza te eh aza wapi na comedie te aza te. Mososi ko kobeta nzonzi groupe nini oyo ya poto bako benga yo president nini ya mibali ako benga yo ah bo bo tala. Aza na kin. Oyo banga po sepela ne makasi a part Gogan. A part Gogan. Saka na oke kaka likolo so olongoli Gogan po Gogan kilelo. Kasi wana bi dezo na longoli ye na ba president ya ba groupe. President vue de loin ye Charly asola adaka bien eh soki naye na ki lelo ye Joël kwi kwi papa buzoba donc à part ye maitre Gogan eh nga na monaka te aza te soki na bi ba papa wana seke bango nde kaka batu bako benga eh. Pe bango nde bako benga nga po ba fongola nga pena ba bi te Aisha yo kota surtout ya Joël Kwikwi eh wa papa. Voilà eza Aisha Matenzi nde mutu a repondre na ba question donc batu ba banga batu oyo a sepela na bango ko travailler na Nzonzi eza bango wana voilà tokomi na suka tokomi na suka tokomi ko koma vraiment na suka ya emission na biso ya suka motu na suka Aisha Matenzi motayo mobala awuti poto aye na kin abi aluka mwasi ya kobala Aza kaka artiste et comedienne. Abi yo te. Anga posa mwasi moko. Tanga ko koma mwasi moko oyo opesa ye. Ota penda camera otangi penda bi ya yo uta poto wana posa Aza kombo te. Mwasi moko. Obi? Aza kombo te. Muta uta poto. Eh. Abala mwasi. Eh. Na peso kombo na. Pesa nga kombo na ye na ko na pela mwa mwasi. Guelor Longonzo, Junior Longonzo so owuti poto oye po obala muasi Aisha Makenzi ye apesa yo muasi yoka kombo ya muasi Aisha apesa Pa Guelor nazalaka mwa respect eh Pa Guelor omoni so owuti poto oye luka ngai na na basi mibale ya bien te nabi kasi nga nabi moko ba mibale mais sikoyo oyo yo kosepela eh Naa na belu naa na asha. Bon na sunga yo sikoyo selon ba recherche belo akoka gelor te akoka pe junior longonzo te tuna nga pwani aa nao kitoko te ya liboso ja na spliko ba categorie hein gelor aza kitoko te te nabi belo aa kitoko te pourquoi parce que taille na ye Acha foin. Ya liboso Te! yoka tosola te tosola malembe ba ndeko ba ta biso. Yegela na otinda yo ba photo. Eza commerce te na osala ba tinda nga na tuna po aluka muasi ya mbala artiste comedienne Asha abi Asha esimba te a entoure na ba maitre Eh ah champion wana pena leke ba champion eh wana pena imposer po so abeti Asha ba maitre ba ye na palais ba beti et puis ba kokangele kaka kuna parce que champion Rocky Ilunga eh ye pende aza na na na Afrique du Sud. Champion. Champion Rocky. Champion champion Rocky. Eh. Ilunga. Eh ye pende aza ye pende wana pende yaya Asha. Poso ameki ka bobo abetele kuna. Champion Rocky. Eh so toye na Russie champion aza wana. Voilà merci tokomi na suka ya emission na biso ezalaki ba ba réponses oyo artiste euh, Aisha Matenzi ameki ko répondre biso ezali na deuxième partie bo comprendre sans complexe abangi mutu te a répondre voilà Awa nde tokomi kokoma na suka il faut dire un grand merci comme ça na fils Okungu azalaki wana merci na saluer presence ya l'homme de Dieu le reverend Dieume Mubenga donc papa power abi teki ti na likambo wana nazo ba posa ba solution ba problème ba prière makasi en tout cas bino bato ba na poto donc ayaya so numéro ezali na mutu na ngai na pesa na pesa bino numéro na ye bo benge direct donc Ba prière erataka te parce que Dieu agit fidèlement, sérieusement et sincèrement dans la vie de cet homme de Dieu, le révérend Diome Mubenga. Mais si on a posa ba référence, numéro eza wana. Donc obengi biso to pesa au numéro ya téléphone ya l'homme de Dieu, le révérend Diome Mubenga papa power. Take it. voilà tokomi kokoma na suka ya émission na biso Aisha Matezi. Moi, moi liloba ya suka pona lelo na moi salutation Bino bozalaka bobwakaka nde sikoyo bato ebe 10 te? Te nakoma 10 te. Moi 3 5 personnes. Ah merci motayo. Na nga pena ebele oloba te bana poto ya basi donc bo se respecter kaka eh mutakala muasi ezalaka pona mobali na ye moko eh donc bo mi bomba nde mbote na nga na Alex Eshimbi papa na Dany Baron charge na bango depuis France ba mbote na yo na opesa mbote na nga na president na nga eh president na nga Ya manzaka maitre Gogan papa social mutu montre na pesi mbote na champion ilunga champion ilunga Rocky depuis Afrique du Sud ba bisous ebele ya na nga moko ya maitre likofi kilo donc ba mbote ebele na Asha bello ya manzaka kaka ba mbote na yo mon père Herve motayo merci nde oyambi nga na emission donc na suki na ngo moyike bana bango ebele te vraiment Eh, Lauriane Masoma. Lauriane Masoma, Taylor Vandar, mais wana mwana nga. Lauriane Masoma, Lauriane Masoma. Euh, omoni balobaka na vie na bosanga sali nini? Eh. Obanga ina oloba, siko obanga. Obanga ina oloba. Hein? Asali te loba, loba. Ngama mama ni apesa nzela loba. Voilà. Lauriane Masoma, omoni Tela bino ngai nga biomela charmante yaya yaya de yaya yaya liboso do yo na charge omoni charge nzo ozala na ngo yango wana esali ke ba matio likolo so ba matio likolo mpo na yo moko te eh, donc moto ya malamu aso amati likolo yaka walia bamanga azwi mwa mibale atie na poche bapoche ezalaka mibale eh. bapoche mibale etondi zwa manga moko bwakela Te prince te buakelaa. Souzi. Souzi te buakelaa lipasa na yo. En tout cas, je vous aime. Laurent Massoma, félicitations. Hein? Donc, euh, félicitations. Là, je pense directement. Nakita mwa moke na seto mata likolo te merci na ya prince eh, oyo nabengaka mon soldat eh, donc mon soldat le combattant le guerrier kaka nde naloba na yo il faut salaka ya bongo Yo nde tobengi yo prince ce que prince nde moto asimbaka mboka eh, donc tala leki wana tala glodi wana moto mobulu wana tala ye gere ye tala mama pesa poids na force esala bien merci na fils okungu oyo azalaki na nsima ya camera hein, le réalisateur du saint esprit pourquoi pas merci na gelor euh, king mikunzi g20 et pourquoi pas stéphania hein, donc euh, stéphania joao fane ngai mpe naozela Stephania guelor ayebisi ye ngai na bombi joao mais guelor ayebisi ye ngai alakisi ye ngai en video de ye fundaki seke biso pe kala te fils okungza kimia po stephana joao donc euh, asola kala te stephania joao fanny eh, donc euh, asola kala te po deya tomonaki yango deya eh, guelor deya azwaki ya ye fa biso pe tozela merci na katika pesa la première et dernière dame Yango naza na la posa ma kati eh. Donc eh. Yango naza la posa ma kati. Donc euh, moi so apesa valeur na mibali, moi so apesa valeur na bande ko basi service traiteur eza wana pour ça makama en tout cas de bonnes choses. Et euh, pourquoi pas na Karine Kibungu donc depuis canadienne, euh, Bordi Mianda Bukani depuis États-Unis, Justin Munoko depuis euh, Afrique du Sud. Mais ma très chère hein, ya papa ma très chère ya papa Jeff Kitambala hein, donc euh, maman Francine de bonnes choses simbaka biso bana bien pour tout ça maman kitoko merci na fiso kungu restez branché abonné massivement na katika pesa télévision ozwa ba vraie vérité ya basi ya poto bakufelaka mibali c'est pas encore fini hein lisolo eza molai toyana na deuxième partie bye